Eh, eh, nze nzikiriza mukatonda oli gino ebiragiro byeyatuwera mu lusuku yali abimenyewo ayogerayo kimu kyeyamenyewo omukazi yatunula butunuzi mabega alabe ekibuga bwekizikirira nga baganya okutunulayafuomwenyi kati gwosonyiwa ofaana nani mbuuliza <laughs> katonda tasonyiwa bajemu be bano bakudiddemu <laughs> eh. biliyoni musanvu yebazire eti no negotiations gyobulosi nze ndiddamu okukola mu gavumenti nga nkolaki banzita bukyali i got out of i tired from politics pulimakiwale so ebiliyoni eh, musanvu bazireetewa aba ah, ategedde baziroinze ku muntu gye bazitwala bazitwaleyo naye kati the question was mu meeting has he written any document with us over, document over what kati kola document ate tati wali me eh, eh, enjogera ah, ah. obwogezi jogerera wali ati kakati bazikuwanga obata kyenkubuuza <laughs> kakati kakati mbati kati agreement bo be bazira omusango to the man cannot work with us yekyogera yeah, kubanga zina limaze obategeera nti bwebamala okubba ono owamaanyi oyo ajooga ennyo afaanana abaali ewa saddaamu ate ewula statehouse namakaage ngaabeewa saddaamu ajja okugenda ngaabeewa saddaamu saddaamu saddaamu saddaamu oba atutte atutte kakati oyo ye kasi amala okujooga nga yeekweka gwe kasokiize periferio job bakumaze yo babasiisa kitegeeza kinja kubuuza omunyankole banaye abanyankole mutuyambe bagenda nti osi mirundi basiisha oba okusiisa kwe kutabulatabula banyankole eh. batubulire eh, ekigambo okusiisa kitegeera si kuseesa okuseesa eh. nkimanyi naye okusiisa ate nerinnya mirundi yandi bwe ritegeeza hmm. mirundi umasi bye brave man entumbwe hmm. entumbwe kikitegeeza entumbwe mirundi kitegeeza ntumbwe hmm. umasi bye brave man olwokuba tuva ku nyanja ebunjakko enyanja bwetabukanga baga nti mukaze emirundi kati kiseera kyakaza mirundi mm. munywere entumbwe gyemirundi mm. emirundi bagiyita ntumbwe yemirundi amwe brave man kaga ti bano bashiisha kitegeeza ki baga nti oyo kati bamuyita bashiisha <laughs> we are lucky to have this president he has forgiven you but the damage Eh, President Basunye, hey. oh, oh, by telling them what you say. But you can go and uh, apologize to kakati gwe family family yenyini nabagamba mu nti ekigenda okuva wano mugenda kulwanagana mweka na mweka kuba buli kantu mukabbi hmm. nti mirundi is inciting people against us batutte nga ne baasi muzaagala ne baasi baagaye nti bagenze ewasali musale n'abagamba kati ewange mukimyeyoosi mirundi yabagamba ku leediyo nti tayinza kujja wange kubanja mulagira ekintu akigaana ewange tajjayo ekyokubiri mubba kututerekera salembwe yabagambye <laughs> musale yabagambye mwe mubbe fe tukyalwana naye bwe munamalawo ze mubbye naffe mujja tusanga eno gyetuli <laughs> mwe mubbe gwekyoga nti abalwana basanyufu ku baana bano is a boy who was a baby at that time mm. can enter bank at the central bank mm. naloadinga 5 billion hmm. encha nebawolekeza omuliro parliament kyembadde mbanyonyola nti after these people falling into these scandals ezamanyi ennyo hmm. musisaabayugumya okukwatibwa kwa lagu hmm. naye moses ali yerwaneko moses ali yasaba ente bisatu mubaluwa nti natunze ezange kuyidi mm. atulaga oba yasasula basasulyanga ku akawunti ki mm. kyobulama nkuga nti lagu purezidenti amuprotekitinge ali ku kizibu nnyo e, kakati afuta mm. afuta eh, going through these scandals ne bakwata mm. bakaluhanga let me hmm. tell you those people have li- those MPs those, those, those MPs who are returning the money mm. are not returning their money waliwo azibawa hmm. waliwo gye bazijja babagaane bagaane mbalage ebifaananyi nga bazijjajobozaayo bakuwakuba bagaane tibafunye echanse rwanda mayini kadaga and they aware nti parliament will investigate this money kakati nze kyembabuuza kiri kimu katudire 10 billion hmm. tuzigatte ku 56 billion ezokugula emmere zigula emmere bano abatagaba mmere bano kubangasinga oyita abantu enkumi bbiri ku mukolo noga nti ente ente ente omusajja egibyeko ekisambi hmm. ente ente yoba bakuleeta kisambi ekyo kyo kyali kabudde abantu eh. nga tumanye okugamba tumanye okugamba nti egombola ziri nnya tie hmm. naye bisigaddewo mu ggombolola eri eyeekabira ne bwe tubyongera onero onaawangula tulangirira omuntu nga bakyabalaif eh, these mps mm. did not allocate themselves 10 billion where would we where would we fare well where are we missing the 10 billion eh, eh, bagaba emmere bano bebaa 56 billion bo bagaba emmere ekibaganyoga bemmere gye batalina baali bagala nkaaga mumukaagaon um, abagamba nti ntiinatukabaalibagalankagamsinga eh. eh. eh. ten billioni bazituwa mulabe bwetugabye emmereterikibagabye emmereeramukimanyi nti idea yange gyenaleeta aliasinga baali bagireesa nti this must be directed aid conditional aid nti ogundi omukama oyo yagambye ndeese bino naye nga biyamba bewaffe kyenabagamba eh, nti nzeyi yakwata obuwumbi busatu tayogerwako nabubawo eh. kati ekabaale abakazi abatunda obumonde bebagalira banka yabwe nga nzeyi bamunoonya ewaabwe awaddeyo ki that would be gundi ono ono mugenyi yes that's what i say era president nagamba nti these ones are very clear yes kubanga bebasomesa science bebalina abaana mu university abakolera eno kakati omugagga mirundi akwata atwaleyo ekyalo tebawo kyenyumba yange fotuwaddeki eh, kati omukyala webukedia eh, amongi anita mm. yaleeta emotoka meka nakomawo ogwokubiri eh, nabongera kati ebukedde yasinga talina kyabawa tebaokya enyumba yeneegundi no nalabye gundi mukwano gwange mujenyi mujenyi mujenyi nanyumiza naa nti ah, jino ah. eh, yaenti mm, mm, mandira takutawanya agenda kuwaaba nze nemukwata nemukwatiramu adf banange abantu waliwo eyaleesa esekoko ngaeriku fayiro bweti oyo alabika wembaale bakwata embuzi ne bazisibaku fayiro mirundi yafuuse mirundi e, anti bwebakanyuga embuzi <laughs> eh. <laughs> ebeerako fayiro mwembabuulira eh, prison eh, tewali bafa ne baggwawo fayirozi zino gavumenti eriddako ejja kuteekawo akakiiko banabaana basibe gwekankubuli obujinga gundi yakola katomi bukenya bakyagendayo bakwatireyo omwenzi nebadduka kakati gweokola otya serena nogitwala ewamwe embalala serena nga bweri ngaoli mukomera gwe mulenzi gwe ani agenda okuawamu bidandisali nabagaa nti mutonolbijolukwati sirisingi bidandisali nabaga nti bebikulu mugezi buli kyakola kyonna moving acos yasere one his father is a veteran politician two balina ekibanda kyabwe tugende ekiwaatule anything bobi kulu kyakola must bear this in mind nti singa abantu batandika okubira obucupa mu kibanda kyaffe ye tamuvinga nga bakusaasira hmm. oyo omuwala fulufiga mugezi avuma naye mugezi eh, why yabagambye kubanga ye president amanyini yabagamba iyill read even coin naye mpuliremu agamba nti tebamusomye kakati bwekyebakoze bamusomya n'ekikumi aliweewo we must have a bar nti bila 50,000 kubanga gwe uleto tie chintu more than its cost nti omukogu hundi awele zama buka kamitwale itanu neka kwele dumu ntambula baso machembua hatuli isichi Hey, baby, why should somebody mm. kakati umuntu ansaba nga dala yeta agisa wale wa msaji ono mzibe nagenza okubeera simanyize simu zonna emisana nze enkuba emisana esinga obungi sekwata simu kati omuzibe yeetaga aid omusajja ono atukubira amasimu eh. hmm. oyo yeetaga aid kuba muzibe hmm. bano wabalabye era kyovulaba mbagamba nti omuntu kyomukuzaamu tukiyita eh, eh, mu byobufuzi tukiyita gerira marketing hmm. how did you come into politics which image the people know about you nti mirundi yakubira mu studio otafiira kuyoolawo matembe mulokole tagenda mu ssabo buli lwomu kuba nti abadde musabaagwa hmm. kuba yajjanga mulokole hmm. bukenya nebwakisinga abakazi ye yajjanga kazanyizi takyukako kazanyirizi hmm. akisinga abakazi nasigala kati kitagerakitagerya marketing how did you gerya yowaserefu mengo gerya market thisself as a receiver not a giver walabyeyo abaganda abalayininga emengo tibabawe aid tebagenda yo yes mm. echo baki bategeza kusande kusande kus, eh, olabako babegazi abali kuwekereza yeru baga why is it that on a friday mm. babera kumizikiti nga wakebeda abali kumizikiti abo babegazi no bakebera mumpali siba siramu but, but they, they know eh, nti mozile muzijiva u yes kakati eh, ono bwagamba mm. semuju na agamba mm. nti mm abantu batuli bubi ewaffe bwoba tewabamanyiiza mm. bategeera nti emupya agabaki mm. he era babwesaana bakugamba nti omugabe womusanga lwerubirirwe bubasaba message zino tamale mama lidi ya bukenya yeah. aweereza message naga nti okusiisa hey. Eh. e, eh, kitegeeza kwonoona uh -huh. bagae nti ndi musiisa takyali mirundi yomushiisha mirundi mushiishakitegeeza eh, ah, kubonoona maama lidi akuweereza nti message nagamba nti gwe oli muonoonyinyonoona ddiirubamitoddongo mugisha bakyogedde nti mirundi mushiisha naye nyonoonya eki mwabba bubi toyinza kuzimba woteri ya serena wammwe That is stupidity and idiotism. Abantu ngaba menye chigamba. Eh. Thanks for your program in response to Binondi's question. No kusisha. Mwizo ukuono na IMX mugarura. Eh. Baga eh. eh. nito msaja mshisha. Ashisha. Mirundi. Are you talking to this mshisha? Wadu msaja mwono. Mshisha. Watu gama the president agenda kugoba bagabe mmele. Eh. Ah ah. Bagenze yoni bafu kamira. Eh. omanyi museveni muvuze consiansire eh. you can easily incite the population nogwo omusango gwabantu bagundi guyinza okufa why hmm. singa ogamba abantu abatalina mmere nti emmere yamwe bagibye hmm. they can burn their houses hmm. they can lynch your husband hmm. so it is better at this time hmm. okutasa but what i am sure of hmm. the president uh, asobola okuteekawo a permanent committee eriko abantu abala for future distribution these people will need to live akakiyo okunoonyereza ku bantu bano eh nabano bajja banoonyereza naye kakati bobakwatako nobaga nti babbye emmere teriiyo bayinza obaluma nebabatta bayinza obatta yes this is why i tell you hmm. nti olutalo luno okulwogera ko kati ngaffe aboogera ku lediyo oyinza okukola statement emu abantu ne bafuluma akuyolerawo douglas embala agambye nti tamale mirundi ennaku zino mwenyina kadaaganga mukambwe eh, anti kakati nabagambye tekadaga alinga omusajja ewaffe kukyalo bali bamuyita kibuuka hmm. nabbira abaana bemmere omwana nagenda nawaaba hmm. nti taatabbye ettookeri ne basiba ekibuuka hmm. emigwa bamuleeta wa mirundi mirundi nabagamba nti abbye ntie abidde baana be naye toke gwe obadde olitunda mmeka kuba terikyaddako namugamba nti omusajja nalireega nga ayagala kusibya munne hmm. kitange nazimuwa sente nagamba ono ti agwe enkuba bwetonyalima tojja kubba matooke gabanno omusajja aga nti nze yabbidde abaana bange nebampaabira yetuga ekibanja nakiwa mirundi apu tutude kadaga ababbiddeyo akantu muvaamu muti ate abagenda okuwaaba kubanga mmwe muziiziza biliyoni bisatu mu ataano ze mumanyidde ddala nti some of this money is questionable hmm. nkugaye nti waliwo kampuni bagita research and research hmm. yeyetute 3.6 billion yani zaba amawulire research and research yezitutte mugende mubuuza ogondi ogwanga nti babagambye abamawulire babayisiriza president kasita yabawaanye bano bafunye ruwenda kubba wazifunyeko kakati bagambye nti radio stations abamawulire abatalina nammere gyebalya babawaddeko fund nti abamawulire muwewuja sente emanyi abamawulire abaavu kasi owulira radio stations when did you how are you going to pay adverts ogenda zinsolinga ddi kati babaza museveni nabalina emmere mukyalo babaza museveni tikuluno lwakomawe emmere tugisigabanono eh. fred alina kasongola agambye eh. nti tamale bamubatiza erinnya epya eryomwonoonyi eh. wa buli kimubanunu bwagambye ekyabashiishaomusiisha okusiisha abantu ekigambo bakimanyi yaogereza message agati omushiisa ize spoiler <laughs> abasajja bevuddemu tamale abasajja bevuddemu nebaga nti a ah, musaibwa museveni naye aweereza mesagi yemu nebaga nti okusiisha means spoiling mm. ekigambo kyekimu tamale ah, mm. bakubatiza erinnya epya mm. atigwe mushiisa eh? naye nshiisha lwa ggwanga olaba akasajja kagambye the president asked me i was trembling i could urinate in my pant he looked at me he spent three minutes looking at the uh, at the, the, seat. the seat and he looked at me again hey, i wanted to fall down to grab his hey, feet meeting you have a day in for, e, the most secure for mercy place. for mercy hey, hey, you meeting you have a day in a most secure place uh, uh, b- b- b- was. And in but was. he eventually asked me have you returned the money for ugandans yes your excellency he looked at me again when I was walking out from the office, I was looking backwards. tebamusibya nti ekizibi tiyakizizaayo bwolaba beereega bwolaba beereega obayita benakusatu ne batawanyika nebagonda uh, eh, eh. eh, era abo abaana bebazikyebakola hmm. nti nga muloni bwe bamukola nga muloni yankubira esimu muyambe atumira abantu muyambe mm. ne mubuli enti bali abaana bagenzedde wa pulezidenti ne beetonda mm. ate no isa balijja balonda abawanda aba lulusu disiganga togisobola mm. you wait you will see a story mm. in, in new vision mm. or monitor or red paper mm. attacking this mm. attacking mulyagonja mm ebagena mulumba kati bajisuzeke ichiro bali chitinta laptop now naona kulumunja nja kuita mungeri yangu mm. president abasanga we batudde mukola chiwano kola yeah. Hmm. bomubbi bwaduka ola bomubbi bwatema hmm. ola bomubbi bwatema hmm. <laughs> ola bomubbi bwaduka <laughs> eh, ntadde gwanga kubunkeke naye kulwa abana uganda eh yeah. yeah. Naye ziri sente sizakungula aa sente zomu zitwali jemwakize zitwali webana amalo kuzikuwa erosi gano bakuba hee eh, anti chino chirala hey. Eh! chino chirala yes this is loss, loss of zima job zima kutiza vodi za sente hey. name mise sigare baroko wekola aa ataka kati let us assume uh -huh. nti miso eviuma presenti ya bimbo omkona omri kake kakati atebo siko la babi omulala katipoma kwa bilioni eh. msamu hee chivichi gweo hey. loss of job miso eh. esigarenge balondola eh. osigarenge okola obushisha <laughs> neri wachibo tebakoma kwezo zebabbie batunge kwezo bavubye eh. boba veo naize mbakama nti okuona bamalaya abo mufuna abadinka nga bibavuzi bibi mutaka bya mafuta teri malaya wawa natasya mudinka mbabulidde timugende marwali mulebe omukazi wa wanaye awesa omwana omudinga tekiriyo tekiriye vuvumira tekiri nja ku nabo baliko we bakoma tekiriyo nabo baliko we bakoma sebo tebagana madinka ah, omudinka bamutya <laughs> nze jagenda semapele sitoka wamalaye bano bati umudika hati ule bade ona kuno lwalero emikolo jibade jigera kuwela mbalala ni tijiri yo jigera kuwela mstate house uh, ah, katuli indeta amala tukabe wano mise ya kutukibere na jeruja emikolo jikore do mstate house jeruja bayi nzo gambira hao ndi tuwali e, eh, mbaje jijia kuwela mga se netu spendi ba, by the do you know mm. that by the time coronavirus came we had already, we had already spent, spent this money uh -huh. some of the items must be bought ah, earlier uh -huh.